Наступна історія почалася ось з цього посту у Фейсбуці. менеджер, медіа-менеджер, власник інтернет-журналу «Зайті бізнесу Артур Оруджалієв е, написав у Фейсбуці, чому він переїжджає жити у Сполучені Штати, що в Україні немає перспектив, що тут не цінують професіоналів і чинять перепони бізнесу. Цей пост уподобали 23 тисячі читачів Фейсбуку, і дуже швидко дискусія про еміграцію вийшла за межі соціальних мереж. Щоправда, ті, хто вже твердо вирішив поїхати, аргументів залишитися в Україні не слухають. Це їхній вибір і часто нелегкий. І засуджувати його чи обурюватися годі. З іншого боку, простіше поїхати і користуватися усім готовим і комфортним для життя, ніж будувати таке для себе і дітей у своїй країні. Отже, хто їде з України, куди і чому, де нас чекають найдужче, а хто навпаки вертається, з'ясовував Олексій Кондаков. тих, хто щороку виїжджає з України в пошуках кращої долі, фахівці вже навіть поділили на кілька типів. Перший і наймасовіший трудові мігранти. Це чоловіки та жінки, які часто залишивши родину, їдуть найматися на нелегку роботу і зостаються за кордоном роками, відправляючи зароблене рідним в Україну. Пояснює дослідниця міграції Світлана Одинець. 70% дозволів, які отримують українці зараз в ЄС, це дозвіл на працю. Тільки уявіть, лише в Польщі мільйон таких українців. Це як ціле місто кваліфікованих спеціалістів. Чому відбувається ця міграція? Передусім через різницю зарплат і рівня життя. У тій же Польщі, де зарплати чи не найнижчі в ЄС, в середньому українець заробляє 500 гривень на день. В основном это специалисты, хорошие специалисты, э, но не с высшим образованием, средним в основном. Это, опять же, сварщики, маляры, гипсокартон, э, плитка, э, к- каменщики, эм, водители э, фур. Це Роман Пелех, директор компанії, яка допомагає працевлаштуватися українцям за кордоном. І Роман з власного досвіду знає, що чекає емігранта по той бік. Я 6 лет там прожил. Незважаючи на те, що потреба здебільшого в робочих професіях в Європі, продовжує пан Роман, потрібні справжні спеціалісти, і вимоги до них відповідно високі. Рабочие специальности, но квалифицированные. Первый день приезжает сварщик украинский в Польшу, ему дают два листа и говорят, пожалуйста, за такое-то время ты должен сделать шов. Если он проходит этот тест, его берут на работу. Цифри на дошці у Романа це кількість компаній, які працевлаштовують за кордоном. А клієнтів, тобто самих емігрантів, тут рахують тисячами. В раза в два, скажем так. Раза в два увеличилось количество. Але не всі з них воліють їхати до Європи. Триває міграція з України в Росію. Вона продовжується. Тобто, навіть з початком війни ця міграція не припинилася. Здебільшого в Росію їдуть чоловіки-заробітчани на сезонні роботи. Вони готові до важких умов праці і проживання часто в антисанітарних умовах. І попри війну, тих, хто їде до ворожої країни, не менше. В Закарпатті є села, е, в яких на сезон, на літній сезон не остается ни одного мужчины. То есть все мужчины садятся в поезд и выезжают в, в Сибирь валить лес. Другий тип мігрантів шукач комфорту. Це переважно успішні в Україні люди, фахівці з вищою освітою, які мають дрібний або середній бізнес. Вони переїжджають сім'ями. Головна мотивація хочуть жити в країні, де немає корупції, де низький рівень злочинності, чисто на вулицях і в будинках, і де люди щасливі. Їх не інтересує, ким там вони будуть працювати, чим там вони будуть займатися. Е, вони хочуть, от головна ціль – це переїхати. І останніми роками в пошуках кращої долі їде все більше наших співвітчизників. На тепер за кордоном постійно проживає 3 мільйони українців. Приміром, за офіційними даними, населення Києва 2 мільйони 800 тисяч. Спочатку це була сезонна міграція, але зараз ми маємо після 13-го року, після революції гідності і з початком війни на Донбасі, ми маємо нову хвилю міграції е, українців, які їдуть е, не тільки як сезонні працівники, тобто не тільки для робочих місць, але для того, щоб залишитись там на більш постійний термін або назавжди. Основна причина у Європі є вакансії на постійну роботу, а західному сусідові конче необхідні наші заробітчани. Поляків виїжджає дуже багато. Тобто Польща належить до, до однієї з найбільших країн е, з країн ЄС, де де міграція найбільша, де еміграція найбільша. Щойно вони увійшли до складу ЄС. Поляки почали їхати з країни туди, де платять більше. Два мільйони поляків зараз знаходяться в Британії. Це тільки в Британії. Я не вважаю любимую поляками Норвегию, я не считаю Германию. Когда начался Брексит, то поляки вообще отказывались уезжать. Они сразу начали, начали получать там себе гражданство, кто-то э, просить. І зараз уряд Польщі робить все, аби українці заповнили порожні робочі місця. При потребности в Польше в примерно в 2-2,5 миллиона рабочих рук, э, как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала, э, в прошлом году получили визы около миллиона сто человек. Міністр сім'ї, праці та соціальної політики Польщі взагалі пообіцяла поліпшити умови українським мігрантам. Безумовно, та ситуація, яка склалася на ринку праці, нам чітко показує, що в Польщі починає не вистачати робочих рук. Та не одна Польща заманює до себе українців. Вошли в тему привлечения э, украинских э, работников и Чехия, и Венгрия, которые они пытаются переплюнуть Польшу, на себя отобрать часть э, работников. Они предлагают уже не просто краткосрочные визы, они предлагают сразу же по, по въезду делать э, карту на два года ВНЖ. Третій тип мігрантів освітній емігрант. Це молодь, яка переважно за грантовими програмами або за гроші батьків їде навчатись до польських, німецьких, французьких, британських, американських університетів і планує залишитися там жити і працювати. Згідно з останніми дослідженнями міжнародної організації з міграції, в Європі навчаються майже 50 тисяч українців. І, хоча їхня кількість зростає, в дослідженні помітили ще дещо побільшало тих, хто повертається. А Оттуда приїхали 4 мільйони к нам, ну обратно в Україну. 96% возвращаються. І вони повертаються з чималим досвідом та вміннями, заробленими грішми, відкривають бізнес та впроваджують нові принципи роботи. І, хоча цього року кількість емігрантів в межах допустимої норми, варто пам'ятати, що за 25 років незалежності Україну назавжди покинули 9 мільйонів її громадян. Причини міграції дуже просто пояснити на прикладі житла. Якщо будинок занедбаний в тріщинах, всередині та купи сміття, а сусідам до цього байдуже, навряд хтось захоче тут затримуватись і шукатимуть будь-якої нагоди, аби звідти поїхати. Інша справа, якщо будинок доглянути, тут на подвір'ї дитячі майданчики, поруч магазин, школа, немає сміття, да і сусіди при зустрічі посміхаються. Очевидно, охочих жити тут буде набагато більше. Те ж саме і з країною. І якщо ми хочемо жити в будинку кращому, ми в змозі самі його таким зробити. Інакше з часом він просто розвалиться. Олексій Кондаков, Марія Шиманська, Андрій Б'ятець та Володимир Карпенко. Перші про головне деталі.